en verano, nací en la primavera, el otoño y el invierno en mi caliente madriguera. Calentita madriguera, fruto de un orgasmo seguro. se habla con luz intensa, la del final del túnel. Y desconozco el sentido de venir para marcharse,